wakati wa kupaza sauti zetu tena kwa nguvu, kwa ushujaa bila kizuizi, kwani Mungu yu pamoja nasi, hakuna hata wa kutupinga.

bay bay đi ngoài. suốt King. waimbaji washiriki, fanyeni kazi kwa nguvu zote, tushikamane sote kwa pamoja.